yaşlı. Hə. Özü təqdim edeyim. Mən şəhid Sübhan Abrahmanın anasıyam. Oğlum şəhid olub 44 günü müharibədə, Füzuli uğrunda şəhid olub. Ay da tanıdım ya bunu. Bax bura mənim evim idi. Özümə balaca bir otaq tikmişdim. Başımı qarışdırmağa bir kasıb bir oğlan ev axtarırdım. Dedi ki, ana, sən oğlum bizim yolumuzda şəhid olub. Mən bu torpağı sənə pay verirəm. Sənin pulun mənə lazım deyil. Gəldim burada balaca bir yer düzəltdim özümə ki, başımı qarışdırım, oğlum yoxdur, indi başımı qarışdırım. Adil müəllimə getdim qəbuluna. Dedim ona ki, səni bir böyük qardaş bilib yanıma gəlmişəm, xeyir dua ver. Adil mənə dedi ki, ana sən oranı söksün, tikəz, sök, e, tiksin sökəcəm. Dedim qardaş niyə sökürsən? Dedi tiksin sökəcəm. Dedim mənim oğlum <clears throat> sənin torpağını alanda heç kimdən icazə almamışdı. Bələdiyyə dünənləri e, adamları göndərdi, gəldilər sökməyə qoymadım. Bu gün də polisləri tökdü bura. Bələdiyyənin işçilərini tökdü bura. İcranın nümayəndələrini tökdü. Traktorla gəldilər. Ermənilər üstümə gəldi. Ay cəmaət, ermənilər üstümə gəldi. Sökdülər, evimi uçurtdular. Əlimi qolumu yaman günə qoyublar. Bədənimdə sağlam yeri yoxdur. Hamısını göyərdiblər. Sizə təzik kim göstərdi? Təzik göstərdilər mənə. Sürüddədilər yerdə məni. 3000 pul istəyir Adil şərəfsiz. 3000 versəm qoyacaqdı evimi tikməyə. Sabunçu rayonu icra Sabunçu rayonu Adil icra hakimiyyəti. Harınlamış Adil. Harınlamış Adil. Bax indi skoru gəlib götürüb mənə skorunu özləri iynə vuracaqlar ki, danışmayım. Skorunu göndəriblər ki, mənə iynə vursunlar. Skorunu göndəriblər mənə. Sizə heç bir xəbərdarlıq etmədən sökdülər buranı? Bəli, heç bir xəbərdarlıq olmadı. Gəldilər evimi sökdülər. Evimi sökdülər, baxın skoru da gəlib. Baxın, görün, sökdülər. Ananın evini sökdülər. Ananın evini sökdülər. Ala bunu da bir oğlumun göyərçinləri. Hansı şəhidin anası sizdən? Şəhid Sübhan anasıyam. Oğlumun göyərçinləri idi, bax burada saxlayırdım. Balamın göyərçinləri, balamı neyim bundan alırdım? Balamın göyərçinləri idi. Oğlumu güvercinləri dalasına tapşırmışdı. Adil sənin evin dağılsın. Dağılsın sənin evin. Səni gönüm ağlar günə qalasan. Mənim kimi bala dərdi çəkəsən. Oğul deyib fəryad eləyəsən Adil. Səni yaman günlərə qalasan. Balamı deyil balamı güvercinlərindən alırdı. Allah səni bəlo versin evimi uçurtdu. Evimi uçurtdu. Əzqan izləyicilərimiz gördüyünüz kimi Görün nə günə zaldılar, baxın görün nə günə zaldılar Şəhid anasını nə günə zaldılar, ay prezident dara bağırsan Deyirsən şəhid aləsin qayğısına qalın, ay prezident dara bağırsan Ara bağırsan sən, ay mehriban ara bağırsan sən Budur sizin şəhid anələrinə qoyduğunuz qiymət, budur Şəhid anasını gör nə günə saldılar. Bax onda. Ara baxırsız ay harındamış məmurlar. Kimlərə tapşırmısan bu dövləti? Bu dövləti kimlərə tapşırmısınız? Mənim evimi uçurtdular. Balamın güərcinlərini dağıtdılar. Yolda saxlayırmış. Buranı şey pay verirlər. O bura, buna ev verməli verməli. Əziz kanal izləyicilərimiz bildiyiniz kimi Sabunçu rayonu Ramanı qəsəbəsində sosial evlərin qarşısında şəhid anasının evi söküldü təzyiq göstərərək. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, hal-hazırda gördüyünüz kimi Ramanı qəsəbəsində elə sosial evlər deyilən ərazidə şəhid ailələrinə verilən evlərin yanında şəhid anası ə, e, ev tikmək istəyirdi və gördüyünüz kimi Sabunçu icra başçısı Adil Əliyev ə, e, həmən vətəndaşın şəhid anasının evini söktü və ə, e, gördüyünüz mənzərə, hazırda yaşanan mənzərə budur. Sağlam yere yolladık. Köpke yolacak şimdi bu abisiz ama. Her yerim sağlam yerim yok. Her sercanede temur ben görürüm. O tüyatsın her kötü bir iyi Şərifət başla. Baxdı. Yaxşı Teymurcu buralardan gəldi. Qorxdular. Rəis gördün, gəlib danışmadı. Sabunçu rayonun rəisi danışmadı. Şəhid anasının bildirdiyinə görə e, oğlu şəhid olarkən göyərçilərini anasına tapşırıb gedib və e, göyərçindən döyüşə gedərkən, döyüşə gedərkən göyərçinlərdən oğlunu iynə alırdı. Onlarla təsəlli tapırdı. O elə bildirib. Baxırdılar qollar. Qollarım nə bütün bədənim bu göqdədir bağımda. Bütün qollarım, bədənim bütün hamısı göqdədir yaradı. Hamısı yaradı, yaba gündədir, yaradı hamısı. Xala, zəhmət olmasa əlinizə bir dənə qoydum. Yaradı qollarım. Yox, Xoşxana yox, elə bu qoşulma, ilmi. Mən həmişə kasıbların yanında olmuşam, həmişə şəhid ailələrin yanında olmuşam, qazilərimizin yanında olmuşam. Mehriban. Hə, hə, hə, hə tanıdım. Hə, mən həmişə onların yanında olmuşam. İndi gəlib mənim evimi cürdürlər. evimi cürdürlər indi mənim. Biz səhər şəhiddən ola bilmir. Biz də mənim bibim şəhid. Biz səhər şəhiddən ola bilmir. Buradan bu səsləsin də, səslədə bütün şəhid analarına. Deyib, yax demişəm. Səsləsin. Analar, şəhid anaları, bax bu haqsızlıq sizlərə də olacaq. Gəlin anaya dəstək olun. Bax bu haqsızlıqlar sizlərə də olacaq ay qazilər. Anaya dəstək olun, ananın yanında olun. Gəlin, hamımız gəlin. Gəlin bura, gəlin görün ananın evini yerlə yezgən elədilər. Gəlin. Bir dəqiqə Vəziyyəmi necədir? Onun kağızını verərsiniz, zəhmət olmasa. Mehriban kimdir qardaş? Siz gəlin. Buralara çağı təmiz belə götürmüş olar. Bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Əziz kanal izləyicilərimiz, gördüyünüz ki, Sabunçu rayonu Ramanı qəsəbəsində sosial evlərin qarşısında hal-hazırda e, evləri söktülər. Hətta şəhid anasının evi var idi burada. Şəhid anasının evi söküldü. Ana fəryad edir. Əziz kanal 13 izləyiciləri, kanalımızı bəyənməyi unutmayın. Bəyənin, paylaşın, bu haqsızlıqları hər kəs görsün.